Sorry for laughing. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako mpaka ole zangu zisiondoke machoni pako, usihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai na afya ya mwili kwa wale wote wazipatao. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako kwa kauli zangu, isiondoke machoni pako, usihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai na afya ya mwili wale wote wazipatao ninasana moyo wangu Wacha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotofu viweke mbali. Macho yako yatazame mbele, na kope yako mbele sawa sawa. Ulisawazishe pito la mkuu wako, na njia zako zote zidhibitike. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe midomo ya potofu viweke mbali, macho yako yatazame mbele na kope yako mbele sawa sawa, ulisawazishe pito la mguu wako na njia zako zote zithibitike. Linda sana moyo wako kuliko yote ulinda Aleluya. Moyo nasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Mimi Jeremia, mimi Jeremia za uzima, mimi